esta noche Voy a recordar y mirar al cielo Voy a agradecer por los que hoy están y por los que se fueron Es tiempo de perdonar Eso nos enseña la Navidad tiempo suficiente Para decirle a los abuelos lo que sienten Que dejen todo claro eh, Con puñuelo y regalo el árbol ya está listo La carta ya quedó El trineo llegó con Santa Claus La cena en la mesa Nuestra abuelita reza Por la bendición Que otra Navidad Estamos en familia y prosperidad Se vale perdonar Estuve esperando todos los meses Y a Dios le pedí un millón de veces De poder verte esta Navidad recordar y mirar al cielo Voy a agradecer por los que hoy están y por los que se fueron Es tiempo de perdonar Eso nos enseña la Navidad Vamos todos juntos Todos en mi vida Claro que sí, claro que sí En noche y conectados en familia Quiero recuperar todo el tiempo Que nos dejó el Claro que sí, claro que sí eh. En